Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը, այսինքն միայն նայելով, առանց աշխատացնելով կոդի, եկեք հասկանանք ինչ կլինի D արժեքը։ Okay, դե եկեք սկսենք ուրեմն հենց ստեղից։ Ուրեմն կանչվում է deep-ը 4-ով եւ yap-ով, այսինքն deep-ի մեջ որպես արժեքներ y-ը մտնում է որպես 4, z-ը մտնում է որպես yap, չէ՞, այսինքն այս yap-ը գնում է մտնում է այս z-ի մեջ հետո։ Ուրեմն մենք կանչում ենք zoom, դե zoom եթե yap-ը, նշանակում է ստեղ ուրեմն մենք կանչում ենք yap y-ը 4 է, նենց որ 4-ով, դա բազմապատկում ենք նորից yap 4-ով, չէ՞։ Okay, դե եկեք աշխատացնենք ուրեմն սա sin pastoren 4 է, բայց մի հատ ուշադրություն դարձրեք, որ sin ընդհանրապես չի է օգտագործվում իր մեջ։ Հենց որ սա decoy է, այսպես ասած, սա իրականում չի է օգտագործվում դրա տեղը մենք անցնում ենք div, որը այս ֆունկցիան է, որին կանչում ենք y, իսկ y-ը քանի որ s բլոկի մեջ չի, մենք նայում ենք մի հատ վերև։ Մի հատ վերև նայում ենք, ահա, խնդրեմ, գտանք ուրեմն y-ը, որի արժեքը 10 է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք անցնում ենք div-ը 10-ով եւ 2-ով։ Իսկ ուրեմն div-ը ինչ է անում, հեսա div-ը, ներուսուն հեսա div-ը, որը ստանում է ուրեմն 10 եւ 2 10 բաժնած 2 եղավ 5, այսինքն սա վերադարձնում է 5, այսինքն յապին, որ կանչում ենք 4-ով, դա վերադարձնում է 5, սա վերադարձնում է 5, 5 անգամ 5 եղավ 25, հետևաբար դին պետքա որ լինի հենց այդ 25, եկեք ուրեմն աշխատացնենք, 25, Եթե սա պարզ չէր կամ դժվարանում եք հետևել, կարողացեք debugger օգտագործեք եւ քայլ առ քայլ իրանով քայլեք ու տեսեք ոնց է հասնում 25-ին։ Այդքան բան։ Կհանդիպենք շուտով։ Առաջ